amigos de Youtube. Soy nuevo en esto de Youtube, si quieren algún tutorial déjenlo en la descripción del video. En este video les enseñaré cómo tener Android en su PC con Windows. Lo primero que tienen que hacer es irse al link de descarga que les dejaré en la descripción del video. Ya en esa página, le dan donde dice descargar les saldrá este aviso, presionan aceptar. Me equivoqué así que descargaré de nuevo. Descargar, y listo comienza, la descarga. Esperan unos minutos, esto depende de su velocidad de internet. Yo pausaré el video, para no hacer tan largo el tutorial. Pásense por mi canal y suscríbanse, denle like para más videos. Ya terminada la descarga, solo váyanse a descargas, y ejecutan el archivo que descargaron. Le dan install y empezar a la instalación, del mejor emulador de Android, que hay para PC. Esperan unos minutos, mientras se termina la instalación. Cuando termine la instalación, cierren la pestaña. Les quedarán dos archivos en el escritorio, igual a estos. Ejecutan el que dice Multidrive. Esta es una consola, donde puedes abrir, varios teléfonos al tiempo. Presionan Start, y esperan a que cargue su emulador. me demora un poquito, ya que no tengo una PC muy buena y además, estoy grabando la pantalla. Miren, solo 6 GB de memoria RAM y un procesador, y 5. Ya que termine el proceso, presiona Next, Next y Got listo ya tienen el mejor emulador para Windows en su PC, totalmente gratis. Si te gustó el tutorial, dale like y suscríbete para más videos.